المعلمة محمدية وجميع الأساتذة وسلطات من هذه المدرسة أنا بصراحة ممكن بقول من صميم قلبي بأنني أنا سعيد جدا أن أكون هنا معكم بسيارة بسيطة لكن شفت بأنه كل الاستعداد لاستقبالي ممتاز يعني درجة أولى ممتازة فأنا أشكركم أشكركم و أشكر كمان رئيس الجامعة كل جابر علشان بدعوة إلى الدكتوراه آه، الأمس كان في فرصة لأزور مرة ثانية آه، إندونيسيا وأن أشارك الصداقة آه، بيننا جميعا وغرض هذه الزيارة وهدف الدكتوراه آه، هو أن أنا اشتغلت كثير من أجل الأخوة الإنسانية ده مهم جدا وأنا ك آه، وزير لقداسة البابا فرانسيس مسؤول من الحوار بين الأديان بين المؤمنين فعلي كمسؤول مسؤولية كبيرة لأن العالم اليوم بصراحة يتعلم كثير العالم مريض لازم أن نتصلحه أن يشفيه فعلينا هذه المسؤولية لكي نحن جميعا بواسطة التعليم فلذلك أنا مبسوط جدا أن أزور هذه المدرسة آه، اللي فيها فيه كل العلوم والتعليم لكي آه، الشباب يقدروا أن يتكلموا لغة الأخوة بواسطة تعليم بواسطة تعليم وبواسطة كمان الأخوة الإنسانية ف I would like to, to, to, to, to thank you all for, for this warm welcoming and uh, I am very happy to see all these beautiful gathering today, today to welcome me. And I am very thankful to you for this, all the students and the staff members and others, to, to, to take this opportunity, being here together today, to renew our commitment as human beings about the necessity to implement in our relationship to promote human relationship. Uh, mungkin butuh terjemahan ya? Ya, iya. Uh, jadi pengawal ya. Beliau ini berbicara bahasa Arab ya. Beliau ini guru saya dulu. Eh, saya sendiri juga belajar bahasa Arab uh, di Mesir dan juga di Roma. Beliau guru saya dulu. Tapi sebelumnya beliau hidup dan bekerja di lembah Sudan dan Mesir selama 20-an tahun. Oleh karena itu beliau berbicara bahasa Arab sangat lancar ya. Jadi beliau sangat mengucapkan banyak terima kasih untuk penjemputan penerimaan yang sangat hangat pada hari ini. Inilah kesempatan yang diberikan kepada kita untuk membaharui komitmen kita bersama, yakni untuk membaharui persahabatan dan persaudaraan di antara kita. Please go on. So, what I would like that uh, we may keep in our hearts through this gathering today, of which I am very thankful to you, is that we may renew our commitment to live as human beings, that is, respecting each other, living in mutual love and collaboration, working for uh, uh, coexistence, helping the poor, assisting يعني كل الأخلاق لأننا مؤمنين وكمؤمنين علينا المسؤولية أن نعيش في إرادة الله and as you know God he is the one who is guiding because he is all of us because he is the creator and therefore we have to obey him but we have as human beings not to be opposed one against the other, but to stand all together, shoulder to shoulder, hand by hand, looking ahead in order to heal the wounds of the world today. Jadi itulah yang saya sampaikan tadi, kita berkumpul di sini untuk membaharui komitmen kita bersama untuk memajukan sebuah kehidupan yang Eh, rukun dan damai eh, karena kita semua memiliki satu pencipta dan kita di sini bukan hidup untuk saling bertentangan satu sama lain tetapi bekerja sama secara konstruktif untuk membangun eh, keharmonisan, kerukunan dan perdamaian. I would like to ask Uh, those students who are here present and to transmit this message to the other students uh, of the madrasa that you inshallah that you profit from this blessing of being here learning because there are many people in the world that have no possibility to study to learn and to, and to live in that sense of community as you are living here in the madrasah. Saya meminta mahasiswa-mahasiswa yang berada di sini yang studi di uh, pesantren ya atau madrasah pesantren ini uh, untuk bisa menyebarkan pesan-pesan yang indah dan mulia pada hari ini. Tetaplah bersyukur bahwa bisa belajar di sini mengalami situasi komunitas seperti ini karena banyak anak, banyak anak muda yang tidak memiliki akses kepada pendidikan dan pengalaman hidup bersama seperti yang uh, anda alami dan hidupi di sini. كما أنتم تعرفوا في يوم 4 فبراير سنة 2019 قداسة البابا مع فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب اجتمعوا في مدينة أبو ظبي العاصمة للعمارات وهناك أمدوا وثيقة الأخوة الإنسانية هذه الأخوة وثيقة آه، مهمة مهمة جدا وأنا أتمنى أن تأخذ فترة أثناء الدراسة في المدرسة وفي المدارس أن يقرأوا ويتذكروا وتعمل بكل الـ الـ الأشياء الموجودة إنها آه، يساعدنا أن نكون مواطنين ومؤمنين حقيقيين Seperti yang kita ketahui bersama, pada tanggal 4 Februari 2019 yang lalu, ada sebuah dokumen ditandatangani bersama oleh Paus Franciscus dari Vatikan dan Grand Imam, Imam Agung dari Universitas Al-Azhar di Mesir. Dokumen itu bernama dalam bahasa Inggris Human Fraternity yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia eh, Persaudaraan Manusia dan beliau ajak supaya dokumen ini kita baca